Putra Malaysia. Program ini akan dijalankan dalam bentuk webinar interaktif bersama panel yang berpengalaman daripada Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Tema webinar bersiri ini adalah siri kebun bandar tangani stres dengan bertani di bandar. Dan seperti semua sedia maklum, tajuk webinar siri pertama kita pada hari ini iaitu penyediaan media semayan dan tanaman. Untuk siri pertama pada hari ini, kita akan mendengarkan apakah persediaan penting dan yang utama diperlukan bagi memulakan penanaman sendiri di rumah. Oleh itu, ah, kami amat berbangga ah, untuk berada di sini bersama panelnya iaitu Dr. Putri Edorayati Megat Wahab untuk beliau menyampaikan seber sedikit pengalaman beliau dan berkongsi ilmu-ilmu yang boleh digunakan untuk penanaman di rumah. Baiklah, uh, sebelum kita terus um, uh, ke webinar ini, ingin saya memberitahu anda semua bahawa borang pendaftaran bagi rekod kehadiran dan juga maklum balas akan diberikan di hujung program kita nanti di mana anda boleh dapatkannya di ruangan komen. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan panel kita pada hari ini. Nama diberi Puteri A. Dorayati binti Megat Wahab. Beliau berasal daripada negeri Perak Darul Zul. Kepakaran beliau adalah dalam bidang fisiologi tumbuhan di mana beliau juga banyak menjalankan kajian mengenai penghasilan herba dan juga tanaman tanpa tanah. Dan untuk makluman anda semua, webinar kita pada hari ini akan dijalankan dengan penyampaian melalui video yang interaktif yang telah disediakan sendiri oleh Dr. Putri uh, untuk menerangkan kepada anda dengan lebih jelas dan bagi anda dapat lihat sendiri Uh, uh, produk-produk ataupun uh, semajan yang digunakan untuk uh, penanaman di rumah. Jadi, tanpa kita membuang masa lagi, ayolah kita terus ke acara rasmi kita menonton video tersebut. Baiklah, ayo kita tonton bersama-sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Um, saya Putri Garati binti Muhammad Wahab daripada Crop Science Department Fakulti Pertanian. Oh, hari ini saya akan memper mem, menerangkan ataupun berkongsi ya pengetahuan dan pengalaman tentang media penanaman Itu media untuk tanam untuk semayan dan juga untuk tanaman ya. So bila saya sebut tentang media semayan, maknanya kita akan prepare media untuk menghasilkan anak benih. Sama ada daripada biji benih ataupun daripada keratan. Keratan, maybe keratan batang, keratan akar, keratan uh, apa ni, keratan uh, daun yang pun boleh pakai. Ya, yeah? Dan lepas tu kita akan pergi ke bahagian media tanaman. Maknanya kita akan menggunakan prepare media tanaman untuk kita tanam atau transplant terpindahkan anak benih yang telah matang ke dalam dalam pot. Dan mostly uh, kaedah ataupun cara yang saya gunakan ini adalah untuk potting plant ataupun tanaman yang di dalam pasu atau di dalam bekas ya. Tapi uh, boleh tanya nanti kalau uh, tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahui tentang uh, how to amend, how to nak baiki struktur tanah di atas batas. Ya. Yeah? Okey. So dekat sini uh, yang banyak dijumpai di, di pasaran. Ya. Yeah? Contoh-contoh potting mix ataupun tanah campuran yang berada di pasaran. Ya. Yeah? So saya suka nak share dekat sini di mana kalau you pergi mana-mana kedai dia ada jual pelbagai jenis dalam pelbagai uh, kuantiti ataupun uh, volume dan juga kualiti. Ya, kualiti. So dekat sini um, uh, pertama saya nak tunjukkan kat sini adalah contoh organic soil. Organic soil kat sini, ya. Organic soil kat sini adalah satu contoh tanah campuran. Tapi kat sini uh, dia punya company tak letakkan berapa, apakah konten dia. Macam kalau kita beli Uh, sesuatu produk ataupun um, salah satu photocell chili sauce. Dia akan beritahu apa ingredient dia. Same goes dengan packaging ni. Tapi dia kata ini sangat sesuai untuk tanaman, sayuran dan bunga. So, boleh. Ya, boleh digunakan. So, saya akan tunjuk dekat sini. Ya. Bagaimana tekstur tanah campuran ini. Okey. So. Ini adalah contohnya. Okey. So, kalau kita dah biasa bermain dengan tanah, dia bermain dengan media ni, kita akan tahu apa benda yang ada dalam ni. Ya, kita tahu. So, dari sini saya boleh nampak dia ada pit, ya, tanah gambut dan dia juga ada, dia ada sabut kelapa proses kat sini, ya. And sangat-sangat ringan agak sangat ringan dekat sini di mana sabut kelapa ini dia boleh memberi aeration ataupun pengudaraan menyebabkan media ini sangat-sangat ringan ya ini contoh yang pertama ya so contoh yang kedua kat sini adalah tanah organik soil juga dia kata organik soil mix maknanya dia daripada bahan organik sama dengan yang ini tapi from different company ya from different company so dekat sini dia telah memberitahu iaitu dia ada humus itu bahan organik yang telah diproses. Lepas tu dia ada sabut, uh, sorry, uh, sekam padi bakar, sabut kelapa proses, ada arang dan pasir. Ha, yang ini bagus. Dia beritahu semua konten. Cuma dia tak beritahu lah berapa persen untuk setiap item ni. Ya? Yeah? So, dia, cuma dia kata sini, five in one. So, dia ada whole dish yang sesuai untuk kegunaan uh, untuk pertumbuhan akar. Okay? So, bila kita keluarkan dia, okay, berbeza sikit dengan sini sebab dia ada cakul. Dia ada arang. Arang yang telah dihancurkan menyebabkan dia kelihatan hitam sedikit berbanding dengan yang ini. Tapi again, dia poros. Dia sangat boleh memberi aeration kepada akar dan dia sangat ringan. Ya, yeah? sangat ringan. So you can see the different now. Ya, yeah? so ini another one tanah kompos anaerobik ni adalah hasil daripada uh, organic matter yang telah dikompos untuk satu masa dan memberikan hasil tanah yang tidak berbau. Okey? Dan kat sini specialnya dia kata six in one. Six in one kat sini, apa dia ada kat sini? Macam-macam dia ada. Ya? Dia ada topsoil, sabuk kelapa, sekam padi, ya sekam padi, pasir, pasir sungai, kayu dan eh sorry dan, dan humus ya yeah? dan humus so dia ada enam item kat sini walaupun dia claim tiga-tiga ni adalah organic media tapi different content different ingredient ah you can see that ah nampak tu ah dia lebih ringan lagi sebab dia ada sekam padi situ ya yeah? So dia juga ada pasir sedikit. Alright. Okay. Sangat ringan. Masih lagi ringan. ya, Sebab dia menggunakan bahan-bahan organik yang telah dikompos. Masih lagi ringan. So the next one ni saya bawa contoh saya beli ikan dua ni daripada kedai Eko. Kedai Eko ataupun kita orang panggil kedai Saka. Kalau pergi mesti beli barang banyak. Ya. Dua ringgit sekupang je. Dua ringgit sekupang. Okey, dua ringgit sekupang ni dia kata tanah hitam. So tanah hitam dekat sini kalau ikutkan tak ada tanah hitam dekat Malaysia ni. Memang tak ada. Ya, sebab sebenarnya tanah hitam ni adalah dia bakar media tu. Dia bakar organic matter itu dengan topsoil, dengan tanah atas ataupun tanah low. Ya. So lepas dia bakar, dia campurkan dengan, dia bakar juga dengan sekam padi, dengan pelbagai organic matter dan dia shred ataupun dia kisah menjadikan dia dalam keadaan yang sangat-sangat sangat-sangat ringan ya tetapi medium ini uh, kalau kita pakai 100% dia pun tak berapa saya dah pernah test dia tak berapa bagus sebab dia akan menyebabkan air bertakung sebab dia kurang dari segi porosity dia ya so as air uh, aeration dia kurang sebab dia ada sekam padi yang sangat banyak. Okey. So ini adalah uh, tanah organik juga daripada Eko. Okey. Tanah organik daripada Eko tapi walaupun nama sama ya dengan sana tapi dia ada different sedikit. Dia saya pegang pun saya dah boleh rasakan ya dan dia sangat berat. Sebab apa? Dia ada tanah di sini. Dia ada topsoil ataupun tanah loam. Tanah loam yang dicampurkan dengan organic matter ya dan ada sedikit pasir. Kalau kita dah uh, biasa deal dengan ni kita akan kita tahu apa apa konten dia ya. Macam ni dia memang uh, kita boleh kepal dia. Mas kita boleh kepal dia mana dia ada tanah lihat dia ada topsoil kat sini. Ya. Dia ada topsoil ya so dia sangat bagus ya dia pasti dah cukup untuk uh, pertumbuhan akar okey so yang ini adalah dekat nursery juga kadang-kadang sangat murah juga dalam seringgit setengah ke dua ringgit ya yang ini memang kadang-kadang orang tak tahu orang akan beli. Bukan saya kata benda-benda uh, packaging ni tak bagus atau dia tak bagus. Tapi kita kena tahu uh, kenapa dia murah dan kita kena buatkan dia lebih berkualiti dengan membuat campuran. Okey. So yang ini adalah uh, tanah merah yang telah dibakar ataupun sok ataupun tanah lom yang telah dibakar. Ya. Yeah? So sifat dia masih lagi macam ni, tak kena dengan air. Once dia kena air, dia akan uh, melekat dan dia akan membuatkan air bertakung dalam pasu. So ini memang kena campur dengan pasir dan juga uh, organic matter ya ataupun dia boleh dicampurkan dengan tanah campuran yang lain-lain ini. Yang the last one ni contoh yang selalu orang beli juga ini seringgit setengah je. Saya tengok pun saya dah tahu, pegang pun dah tahu. Nampaknya maknanya dia banyak tanah liat kat sini. Ya. Dia ada tanah liat kat sini. Ya saya baling pun dia tak pecah sangat. So terlalu banyak tanah liat. Ya. So dia ada campur dengan organic matter kat sini dan juga ada pasir. Saya boleh rasa ada pasir kat sini. Ya. Organic matter ni mungkin dia gunakan uh, sabut kelapa ataupun ataupun habuk papan. Ya. Tak, sedikit dapat Sabuk dia uh, sabut kelapa punya fiber ni dan dia tak banyak tau. Jadi dia banyak kepada clay. Ya. Yeah kalau pakai ini 100% maknanya nanti air akan berkata dalam pasu ya so kalau nak tahu macam ni you kena tambahkan dengan uh, pasir ataupun organic matter yang lain Okay. so saya tak sorok ya brand-brand pun jenama yang dijual kat sini bukan maksud saya jangan beli sebab saya ini bukan ada nama tut ataupun jama X yang nak banding ke antara sama lain sebab semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. So itu hak pengguna ataupun kita sebagai growers untuk uh, bila beli mengikut, kema- mengikut kemampuan kita. Kalau kita rasa kita tak mampu untuk beli yang mahal-mahal macam ni, kita boleh beli yang murah tapi kita kena faham ya apa keperluan akar pokok untuk dia tumbuh dengan sihat ya dan menghasilkan pokok yang sihat jadi kita kena pastikan keperluan tu dipenuhi di mana kita kena campur dengan bahan-bahan lain untuk memberi uh, akar itu tumbuh dengan sihatnya. Sebab untuk media uh, tanaman ni yang paling utama adalah uh, kita nak pastikan akar itu sihat. Kalau akar itu out tak sihat, dia tak boleh nak ambil air, dia tak boleh nak ambil nutrien yang kita bekalkan dalam bentuk baja tu. Then dia tak boleh nak memberi pokok memberi hasil pokok yang bagus untuk kita. Okey? So, kalau you pakai mana-mana sekalipun tanah campuran yang ada kat sini, uh, um, ada orang yang akan mengatakan saya beli tanah yang murah ni, hidup di pokok saya doktor, tak ada masalah pun. Memang dihidup, but mungkin tak semua pokok boleh tahan. Ada setengah pokok dia tahan. Yang jenis lasak dia boleh tahan. Dia boleh hidup. Tapi kalau hidup apa mungkin hidup mati segan tak mau. Mungkin dia tak setinggi yang sepatutnya ataupun mungkin dia takkan jadi yang patutnya kalau satu bulan tingginya macam ni tapi dalam satu bulan dia masih terencat. Dia tak boleh membesar sebabkan akarnya yang sakit. Akarnya yang tak sihat disebabkan oleh adanya air yang banyak. Ya, jadi akar tak boleh nak Uh, hidup atau tak boleh nak berkembang dan tak boleh nak supply makanan dan air kepada tumbuh-tumbuhan. Okey? Cool. So sekarang ini kita saya nak untuk kenalkan uh, bahan-bahan ataupun uh, uh, bahan mentah ya untuk kita gunakan atau yang biasa digunakan untuk membuat tanah campuran ataupun potting mix yang kita dah tunjukkan tadi. Ya, yang, yang tadi tu. Okay. So, so dekat sini dia ada pelbagai. Okay. Saya mula daripada belah kanan ni. Ini adalah GC pot ya. Macam buah kerem ni. GC pot ni actually daripada sabuk, daripada pit yang disalutkan dengan dengan kertas ni untuk uh, tanaman ya, untuk semayan anak benih. Dan kita perlu kembang dalam air dan dia akan jadi kembang seperti macam ni. Ya. Dia akan jadi 6 ke 7 kali ganda kembang dan kita akan start sowing ataupun letakkan biji penih kat dalam ni. Ya. Ini memang uh, uh, banyak digunakan untuk uh, ah, commercial tetapi dia sedikit mahal. Satu biji ni dalam 50 sen. So, mahal. So memang setakat kalau growers yang biasa yang taklah orang kata uh, besar company yang besar dia takkan guna kaya ni lah ya cuma saya nak share dengan you all antara media semayan yang biasa digunakan inilah inilah dia nya ya Di dalam ni adalah pit ya dia telah dikembang okey so next ini adalah uh, kalau you perasan bila kadang-kadang you beli tanah campuran ataupun potting mix dia ada macam warna putih Ya, warna putih ni dia berdebu, dia berdebu. Banyak digunakan dalam hydroponic punya production ataupun uh, penanaman bunga-bunga ataupun uh, sayur-sayuran ya. Uh, Kofimix yang digunakan ni ataupun um, ataupun digunakan dalam uh, skiponics ya. Tapi uh, tak sajaskan sangat sebab dia akan perkadaan seperti terapung bila kita letakkan dalam air ya cuma bagusnya kat sini pelat ini pelat ni adalah daripada volcanic uh, rock ya yang telah dipanaskan dalam berapa degree celsius dan dia expand dalam bentuk macam ni dan jadi sangat-sangat ringan dan fungsi dia dia adalah bagus untuk memberi aeration ataupun udaraan kepada media ya pengudaraan kepada media ya berbanding dengan ini. Ini adalah vermiculite. Ya. Vermiculite ini actually adalah daripada aluminium, iron, uh, magnesium, silika. Ya, yang juga dia mengalami proses heating, dia heat dan dia akan compress, expand dalam bentuk flake macam ni. Dan dia boleh memegang air yang sangat tinggi. Dia daya pegangan air yang sangat tinggi dan fungsi dia ialah untuk memegang kelembapan. Ya, berbeza dengan yang ini. ini adalah untuk porosity, ya, untuk saliran supaya dia ada erasure atau udaraan. Sementara yang ini dia more to memegang moisture untuk water holding capacity, untuk memegang air yang bagus. Okay? So, yang ini kita import. Mahal. Ya? That's why kalau ada tanah campuran yang kita beli ada benda ni, memang mahal. Yang kalau yang biasa beli Ah, potting mix for uh, for succulent ataupun for bromeliad ataupun adenium sometimes dia pun ada campur ni sebab dia bagus untuk perudaraan ya dengan juga yang ini dia tak pakai yang local punya ni ini yang kita import mahal that's why kalau you beli pack kecil pun dalam belas-belas dalam lima kilo pun dalam belas ringgit ya banding dengan yang ada yang kita guna lokal punya bahan lebih murah ya so nampak macam sama next ni tapi tak sama ya nampak macam sama tapi tak sama okey ini adalah peat moss peat adalah gambut moss peat moss ni kita import dari holland memang mahal sedikit berbanding dengan tanah gambut kita yang ni ya Ya ini adalah daripada lumut-lumut yang dia proses dia dia komposkan dia proses menyatakan bentuk yang macam ini dan banyak digunakan untuk semayan anak benih ya semayan daripada untuk daripada biji benih ya digunakan tapi tak semua biji benih sesuai uh, digunakan menggunakan media ini sebab dia sangat-sangat uh, memegang air dia punya kekuatan memegang air sangat tinggi ya kadang-kadang jadi sogi dia buatkan biji benih itu akan busuk ya In fact, kalau cutting pun tak berapa direkomenkan pakai ini. Dia ada lain punya. Nanti saya akan tunjukkan. Okay. So, yang ini adalah tanah pit. Pit. Our local product. Ya. Yeah? Lebih kurang sama je. Ya. Yeah? Pit is not a renewable punya media. So, kalau once dah habis dekat tanah kat Malaysia, tanah pit, tanah gambut ni, then we don't have any pit lagi. Ya. Yeah? setakat ni ada certain certain, certain tempat yang masih lagi uh, menghasilkan tanah pit ni ya dekat Banting ya dekat Johor ya so masih lagi ada ya tapi dah sebagian berkurangan so apa yang kita as um, um, industri pertanian kena fikirkan adalah how to uh, uh, nak cari pengganti dia ya nak cari pengganti kepada pit ni ya pit ni juga memegang uh, memegang air yang tinggi ya boleh pegang media ya air yang sangat bagus ya okey so saya tukar ke sini lah, pula okey ha sebab saya nak beritahu the next one adalah sabuk kelapa proses ha inilah salah satu bahan yang kita fikirkan untuk menggantikan pit sebab dia punya fungsi adalah sama iaitu dia boleh memegang air memegang air ya dia boleh memegang air tapi dia punya uh, chemical karakteristik contoh seperti dia punya CN ratio dia rendah berbanding dengan yang pit ni ya nanti saya akan jelaskan apa dia CN ratio apa dia ciri-ciri ciri-ciri kimia satu ciri kimia yang perlu kita petisai, perlu kita tahu untuk setiap media ini ya banyak digunakan dalam fertigasi ya okey dan sangat murah Because this one is local punya produk. Local and sebab sabuk kelapa, apa yang masalah sekarang ni, sabuk kelapa proses ni bila kita gunakan dia, kita kena flush dengan air yang banyak sebab dia saline, dia ada masih lagi salt. Because kebanyakan kelapa berada di uh, berada di pantai yang dia boleh mem, bertahan kepada salinity, ya, garam. So dalam uh, badan, dalam pokok tu sendiri, dalam sabuk sendiri dia ada garam So we need to dredge out air before kita pakai. Ya, kita kena flush out. Ya, semua garangan tu keluar before kita pakai. Berbanding dengan pit ni tak. Tapi pit ni pula atau pit moss ni dia memberikan keasidan yang rendah. Eh, keasidan kepada media. So we need to uh, tambah dengan lime ya ataupun dolomite ya untuk kita naikkan pH dia. Okay. So ini sabut kelapa. This is a bug punya apa ni? Sabut kelapa punya cok, ya. So ya ini ni banyak digunakan pada orkid ya. Yeah? Pada orkid, tanaman hoya contohnya ya. And some of the uh, grower dia akan letakkan ini dekat bahagian bawah ya. Dan dia juga boleh memegang uh, air yang bagus. Di samping dia memberi pengudaraan yang baik untuk dia, Ya. Okay another medium yang digunakan yang banyak didapati secara lokal kat sini. Iaitu tekan padi mentah ni dia tak bakar dan ini yang dari bakar. Kan? Dah bakar. Nampak tu? Dari bakar dia dia lebih halus. dia lebih halus bila dia dia boleh pegang air. efek dia akan menyebabkan air bertakung. So dia punya aeration tak berapa bagus untuk untuk yang dari bakar ini. Ya? Yang yang yang mentah ni. Okey. So, ini dah nampak ni guli-guli ni leka. Ya. Banyak digunakan dalam hydroponics punya production. Ya. Dia juga actually dia dah clay. Clay tu dia telah bagi heat dia, dia expand dalam bentuk yang macam ni. Dia akan memegang air yang banyak ya walaupun nampak macam dia boleh pegang dia akan expand dan dia juga memberi aeration kepada media ada akar untuk hidup ya so yang next one this is a sphagnum moss kat sini Ini adalah lumut yang dah dikeringkan ni pun antara ini bukan lokal ya ini kita import mahal ya kita import banyak digunakan dalam, untuk um, untuk horticulture production ya dan digunakan juga uh, kalau kat nursery nursery biasanya digunakan untuk orchid juga ya ataupun kalau dekat rumah di rumah kalau kita hendak men, uh, keadaan yang keadaan yang terlalu panas bila panas menyebabkan media kita akan cepat evaporate so all the moisture dalam tanah akan cepat diserap so kita boleh basahkan sabut uh, stagnant moss ni yang kita letak dekat permukaan itu salah satu cara untuk meng, untuk retain moisture pada tanah kita ya yeah? so apa ini okey ini sebenarnya adalah ini. Ya? Kalau biasa orang jual dalam satu guni itu, kalau dia beli banyak, you can get dalam, alamak. Kalau you beli banyak, you can get dalam, uh, you beli banyak, you dapat dalam RM12 lah satu guni itu. Oh, sekarang dah mahal lagi ke RM15 kot. Ya? Kalau you beli sikit-sikit, dekat RM17 satu yang ini. Ya. Tapi uh, dah dibuat dalam bentuk blok macam ni. Yang sama ya dalam blok ini so lebih mudah untuk kita handle. So selalunya dekat uh, company yang besar-besar ataupun uh, commercial punya company dia akan gunakan ini. Lebih mudah berbanding dengan yang ini. Sebab yang ini you kena pakai mask sebab bila dia kita proses dia buat kerja dengan dia So debu dia akan masuk kat hidung. Ya. Yeah? So kita perlu pakai mask. So yang ini tak rendam dia dan kita akan dia akan expand tiga ke empat kali ganda dan kita dah tahu untuk this size kita boleh pakai untuk berapa polybag. Ya. Yeah? So nanti dia akan secut sikit. Ha. So inilah dia dah telah dikompres ya. Yeah? Dia kena air baru dia akan kembang. Alright. Okay ini okey semua yang kita tunjukkan ini ialah um, um, antara yang orang kata yang yang terbaru lah macam like yang lately ramai banyak orang gunakan sebab media ni sangat ringan impact kalau dia pergi nursery ataupun kat mana-mana orang buat landscape untuk untuk untuk white call it untuk uh, hiasan landscape nursery tu dia memang menggunakan sabut kelapa ataupun campuran sabut kelapa dengan pit ni dan dia sangat ringan. Senang worker dia nak buat kerja, nak ubah-ubah ke apa senang. Dekat kurang ketiga sampel kita gunakan sebab dia lebih ringan. Ya. Tapi tak lupa untuk basic how kita membuat tanah campuran di mana kita perlu menggunakan ini adalah basic tanah campuran ya yang kita perlu tahu kenapa uh, tanah loam ini ataupun ataupun uh, tanah merah ni ataupun topsoil ini okey and organic matter ni atau bahan organik di sini ataupun pasir kat sini ya kenapa dia perlu dicampur untuk menghasilkan satu campuran tanah yang sama ada untuk semayan ataupun untuk anak pokok ya yang sesuai ya so dia ada dia punya dari segi ratio kat situ. Dia punya pembahagian dia. Ya. So, untuk bahan organik kat sini selalunya ada juga orang menggantikan pit ini dengan sabuk kelapa. Boleh tak boleh? Boleh sebenarnya. Ya. Yeah? any organic matter. So we can say that ini tanah merah ataupun topsoil, ini organic matter dan ini adalah pasir. Bolehkah kita gantikan ini dengan yang ini? Sekam padi pun boleh. Ya, pun boleh. Ya, any organic matter dan kita akan campurkan dekat sini. Alright? So, dan juga kat sini saya tunjukkan juga adalah kapur ataupun dolomite. Ya? Dolomite kat sini memang kita gunakan dalam kita punya soil mixture atau buatkan uh, tanah campuran ini sebab dia bila kita gunakan peat selalunya pH kita akan rendah. So kita kena tambah dengan dolomite. Dolomite ni ialah calcium magnesium. Ya, ataupun magnesium limestone. Ya. So dia ada karbonat menyebabkan dia boleh meninggikan pH. Ya. pH untuk uh, untuk kedapatan nutrien untuk kedapatan nutrien untuk untuk akut aktif ya, untuk akar pokok menyerap ya yang sesuai dalam 6.5 ke 7.5 ataupun 6 ke 7.5 macam tu. Ya. So kalau once below than that acidic walaupun you bagi baja dekat dia dia tak boleh nak ambil tu sebab berlaku isu di mana you kata saya dah bagi baju dah tapi kenapa pokok tak sihat ya so kat sini kita boleh tahu sebab media tak sesuai pH tak menepati keperluan pokok itu so ini akan meningkatkan pH dia okey so dekat sini um, saya akan terangkan bagaimana kita nak membuat tanah uh, yang sekarang kita akan pergi ke sesi untuk membuat uh, eh, potting mix ataupun tanah campuran dekat sini ya. Hmm. Yang saya terangkan tadi ialah media yang kita akan prepare ya adalah media semayan dan juga media tanaman ya. Untuk media semayan ni dia ada banyak jenis. Banyak jenis yang kita boleh ikut. Kalau kau tengok dekat Google, dekat YouTube, whatever memang ada uh, contoh-contoh uh, yang kita boleh uh, gunakan dan setiap mixture tu dia ada keperluan dia sendiri untuk pertumbuhan akar yang sihat ya. Yeah. So dekat sini saya akan uh, ceritakan tentang media semayan dahulu iaitu kita gunakan uh, itu juga dengan tanah log ataupun topsoil uh, bahan organik dan pasir. Topsoil, bahan organik dan pasir ataupun kita boleh gunakan uh, pit dengan pasir dengan ratio 3-1 ataupun kalau untuk keratan, contoh kalau keratan batang atau keratan daun yang lebih uh, bagus lagi kita gunakan vermiculite dengan pelat dengan ratio vermiculite 1, pelat 1 so boleh nampak kan dia punya ratio ni ya yeah? ratio ini dia kata contoh 2, 1, 1 ni Maknanya dua ni adalah topsoil. Ya? Topsoil. Dan yang tengah-tengah ni adalah bahan organik. Ya? Dan ketiga ni adalah asing. Ya? Kita takkan, selalunya memang kita understood. Tiga, dua, satu, kedua, tentu memang first mesti T. Kedua ni mesti O. Ya? The last one mesti P. Kita ingat dia, TOP, top. You tak boleh tukar-tukar kata ini pasir, ini biorganik, ini toksol, ini pas, ini toksol, ini uh, ah, pasir, ini eh, tukar-tukar. So, dia punya susunan ni mesti mengikut. Toksol, organik dan pasir. So, bila orang letak ini, kita dah faham dah. Ini dari segi uh, ratio untuk media. So, dekat sini, saya bagi contoh dekat sini adalah sekiranya kita nak menggunakan uh, yang local produk ya yeah, untuk kita menyemai anak benih ya yeah, kita boleh gunakan pasir satu dari ini tiga ya yeah. okey so how to measure dia punya ratio ni tadi tu kita bukan guna by berat timbang berat letak no by volume let's say kalau kita gunakan scoop yang macam ini dia punya ni ya. So kalau kita letakkan tiga satu sama banyak dia dua tiga, okey. Dan kita letakkan pasir ya. Pasir satu scoop ni macam ni je. Dan kita akan gaulkan dia. Ini salah satu contoh contoh media semayan. Yang lokal, kita boleh, dah, boleh buat dan beli kat mana-mana. Dan itu saya ingatkan kat sini, pasir ini bukan pasir lombong ya. Pasir sungai. Pasir lombong dia lebih halus dan dia akan jadi macam lebih uh, tak tak sesuai untuk rongga uh, eh, membeli kelonggaran ataupun rong, memberi as, uh, oh, eh, aeration kepada media tu. Ya, kena tanah ataupun pasir sungai. Ya contoh. Ini satu tadi contoh yang kita boleh gunakan ya as a media semayan. Kalau kita pakai dalam uh, nak nak banyak kita kena uh, multiply lah ya. Ini saya buat contoh sedikit saja. okay? So ataupun kita gunakan dua satu satu, ya. Dua satu satu. So cos dua selalunya kita akan satu dua toksol oh, dua satu organic matter satu dan satu pasir ya so so kita akan gaulkan dia ya kita akan gaulkan dia sampailah dia sekata kalau macam ini sebabkan konti yang sedikit tak ada masalah kita gunakan cara yang macam apa ni gaulan macam ni. Kalau banyak dia ada teknik dia tertentu ya kaup dan campur ya. Tapi sebab ini sikit saya dah tunjuk macam ni. So you can see that bezanya sini bila dah ada top soil berbanding dengan tadi ni tak ada. Ya. So pun boleh digunakan untuk sebagai Ah, media semayan especially yang menggunakan uh, apa nama ni kalau kita nak gunakan uh, rhizome untuk uh, bahan tanaman seperti kunyit, ginger sangat sesuai yang ini. Okey? So, kalau kita gunakan keratan sangat sesuai guna yang ini yang lokal tetapi oh, sorry, kalau kita ada bajet lebih Ya selalunya kalau once kita nak buat untuk tanaman yang sang, uh, daripada anak benih yang sangat-sangat mahal, kita nak pastikan dia betul-betul hidup dan sesuai. So kita akan gunakan campuran campuran vermiculite satu and juga pelite satu. So ini adalah campuran yang sangat bagus untuk anak benih, ah, untuk masjid ya dan juga untuk keratan ya sebab apa yang pelat ini memang prosedur untuk memberi aeration kepada media keudaraan udaraan sangat penting sebab apa sebab akar juga perlukan oksigen so pelat akan membekap oksigen untuk akar itu sel-sel akar untuk hidup ya dan juga vermicula ini dia akan memegang moisture memegang air so ini adalah sangat bagus untuk media semayan. Okey. So itu adalah contohnya di samping orang juga menggunakan GP pot yang saya ceritakan tadi untuk biji benih dan juga ada juga orang menggunakan 100% peat moss ni ataupun peat yang lokal punya ini imported one peat moss ni pun juga digunakan. Tapi tak semua biji benih sesuai ya sebab bila orang letak air yang terlalu banyak dia akan sogi so dia akan menyebabkan akar busuk dan pokok akan mati ya so yang sebaiknya adalah kita buat mixture so that dia punya keadaan dia jadi sesuai untuk pertumbuhan ataupun uh, untuk tumbesaran akar pokok. Okay, so dekat sini kita settle tentang semayan ni. Now we go to the tanaman, media tanaman. Semayan tadi ni sebab kita satu kita nak semai si kan. Dan kita cover dia dengan medium ni dalam bekas. Ataupun kita letakkan medium ni dan kita ada cuttings kat sini dan dia transfer apa. So akar ni memang kena bagus. Kena sihat. So nutrien dan air yang dibekalkan oleh media ini boleh diambil oleh akar untuk pertumbuhan anak pokok ini. Dan bila anak pokok ni dipindahkan ke dalam bekas yang lebih besar, so media tanaman punya ada ciri-ciri yang berbeza sebab pokok ini akan membesar lebih lagi. Ya? Yeah? So, dekat sini kenapa kita memberikan dua dua satu satu tujuh tiga itu daripada UC Davis punya soil sumiture ataupun mixture yang biasa kita gunakan dekat tanah abin dalam tanaman tiga dua satu, ya tiga dua satu. sebab apa sebab setiap medium-medium yang kita gunakan ini ya yang kita gunakan ni dia ada ciri-ciri kimia dan fizikal masing-masing yang kita kena pertimbangkan. Saya bagi contoh, okey? Saya bagi contoh dekat sini kalau ciri-ciri fizikal ya, ciri-ciri fizikal bagi tanaman bagi media adalah kita dapati sama ada ketumpatan uh, kukal media ini akan berbeza antara satu material dengan material yang lain. Ketumpatan uh, partikel juga berbeza. Ya, dia clay ni akan menyebabkan lebih tinggi sebab dia boleh sebab dia boleh memegang air yang sangat banyak. Ini dia boleh memegang air dan sifat yang ini yang poros dia tak boleh memegang air. Ya. Dan juga ruang udara. Ya, ruang udara yang ini sangat rendah. Ini medium dan ini yang sangat tinggi. Ya. So, kalau you tengok ya ciri-ciri kala dekat pasir ya. Pasir ni partikel yang besar-besar ni dia akan memberikan ruang rongga yang banyak antara dia. So dekat sini dia adanya organic matter bahan organik dekat antara antara partikel ini dia akan dia boleh memegang air. Organic matter fungsi dia boleh memegang air. Ya. So pada masa yang sama, ya, clay. Clay ni nampak aje letak soil ni nampak je macam ni, nampak je dia macam uh, berketul-ketul dia tak di tidak di. Dari segi partikel dia adalah sangat-sangat halus menyebabkan air akan bertakung berbanding dengan yang ini. That's why bila ada clay di antara ini dia akan membantu ya dekatan artikel pasir dan juga organik dekat dalam campuran ni. Ini adalah campuran. Ya. Jadi kombinasi tiga perkara basic tiga ini yang akan memberikan pengudaraan yang bagus, pemegangan air yang bagus ya untuk akar tumbuh dengan sehatnya. Okey? So, kita pergi kepada 3, 2, 1 kat sini contoh yang biasa digunakan untuk membuat media tanaman ya media tanaman this is a basic 3 2 1 di mana kita akan ambil tiga scoop ya tiga scoop of topsoil ataupun tanah loam ni ya dan dua ya dua organic matter okey dan satu pasir satu pasir dia ada tiga layer kat sini topsoil organic matter and pasir dia ada karakter fizikal yang berbeza topsoil ini dan ini in fact dari segi uh, karakter kimia ataupun ciri-ciri kimia dia juga berbeza. Iaitu dari segi pH dia, ya, pH dia berbeza. Dari segi uh, keupayaan pertukaran kation dia, bagaimana setiap bahan ini boleh pegang nutrien ke tidak. So, dia depends on dia boleh pegang air ke tidak. Kalau dia boleh pegang air, makna dia boleh pegang nutrien. That's all dari keupayaan pertukaran kation. And the last one adalah bagaimana dia boleh memberi uh, mereput ya dengan melihat kepada kandungan ataupun ratio carbon and ratio iaitu ya carbon dan dengan nitrogen ratio kalau bahan itu tinggi carbon and ratio contohnya yang ini so dia akan cepat mereput ya so lebih bagus untuk uh, ah, akar ya yeah? so dekat sini so kita akan campurkan sedikit dolomite ya yeah? dolomite ya yeah? so this is a magnesium limestone dia ada kalsium dan juga ada magnesium some people sebut dia ni adalah baja betul dia baja sebab dia dolomite yang mengandungi kalsium and magnesium tapi bukanlah sebagai Eh, main baju yang kita perlukan untuk kokok kita letak dia untuk dia meninggikan pH. Sebab kita pakai peak kat sini. So peak ni bersifat acidic. So kita kena tambah sedikit dolomite dekat sini ya untuk meninggikan pH ya. Dan kita akan kita akan gaulkan dia ya. Kalau kita gunakan scoop bila kita nanti yang banyak, kita akan buat beberapa beberapa, beberapa kali pusingan. Ya? Sebab kita nak pastikan campuran ini dapat dicampurkan sebaik boleh ya okey kalau macam ni jelah sebab saya sikit sangat kan kalau kita banyak kita kita akan gunakan cara teba dan kaup teba dan kaup yang teba dia kaup balik nanti dia dia kaup dia teba sorry dia kaup dia teba nanti dia akan buat macam tu ya so ni contoh ya so bila kita buat ni ya kita akan dapati dia lebih ada aeration ataupun pengudaraan dia ada sebab adanya pasir dekat situ dia lebih light sedikit dan dia boleh memegang air sebab ada organic matter kat situ dan dia juga boleh me, me, apa ni meninggikan charge dekat media kita ataupun dia boleh memegang air juga dengan adanya clay kat sini ya dengan yang ada clay kat sini okey so inilah media untuk 321 ya so jadi bila dah tahu ya, dah tahu setiap satu setiap satu fungsi, setiap satu ciri-ciri kimia dan juga setiap satu apakah dia ciri-ciri fizikal tu itu sebab dia terlahirnya uh, resepi ya resepi contoh 321 732 211 all these thing memang daripada buat research dan kita uh, suggest kepada growers untuk gunakan dia sebagai media penanaman ya yeah? so dekat sini kenapa uh, keperluan setiap media kat sini kita kena pastikan media itu adalah bebas daripada uh, penyakit ataupun uh, wheat ya umpai ya yeah? itu sebab selalunya media-media daripada tanah ini perlulah diserai dahulu untuk mengelakkan ada weeds dekat sini ya ataupun ada soil borne disease penyakit. Macam media yang lain seperti yang soilless media ini dia tak ada memang tak ada penyakit. There's no soil borne disease ya. That's why media-media ni banyak digunakan dalam tanaman horticulture ya. Lebih sedikit lah, mahal sedikit berbanding dengan basic media yang saya tunjukkan tadi ni. Tapi ini memang sangat-sangat uh, uh, penting untuk semua growers tahu kenapa bila kita beli potting mix ataupun tanah campuran di nursery itu pokok tak hidup. Pokok macam hidup segan mati tak mau. Ya? Sebab akar dia tak boleh tumbuh, tak boleh mengambil air dan tak boleh nak mengambil baja ataupun nutrient daripada medium tu sini. Sebab medium tu tak sesuai untuk akar. Ya. Lupa saya nak share tadi. Apabila kita buat untuk semayan punya media kat sini. Mostly semayan punya media ni dia lebih uh, ringan. Uh, sebab apa? Sebab dia baru nak start untuk akar itu keluar. Ya. Tu sebab selalunya memang dia gunakan media tu yang lebih banyak aeration udaraan especially dia gunakan the pelat ya dan juga pasir ya pasir dengan pelat memang memberi pengudaraan dan drainage yang bagus ya drainage maknanya dia tak air tak bertakung jadi akar itu mudah bila dia keluar ya bila akar itu keluar contoh satu stick ni bila dia start keluarkan plumo ataupun embryonic daun ni dan dia akan keluarkan akar ataupun radikal ni kalaulah media dia ni kasar ataupun yang susah dia nak penetrate nak tenggel so dia akan terencat that's why kena ada banyak rongga udara supaya akar ni boleh pergi untuk hidup ya daripada masa yang sama ada air ya untuk dia menyerap baja dan air tu ya sebab akar yang baru tumbuh ni sangat-sangat sensitif dan kita kena pastikan dia sentiasa mosh. Lembab. Bukan bertakung. Kalau bertakung nanti akar ni akan tak dapat oksigen. So dia akan dia akan toksik dan akar akan busuk. Dia akan mati. Ya. So penyakit yang biasa dibawa oleh tanah ya, iaitu daripada pitium ataupun fusarium ni memang selalu sangat berlaku di nursery-nursery. Ya. Tu sebab sekarang ni nursery-nursery tak pakai dah tanah campuran macam ni dah. Dia tak pakai dah. Ya. Dia tak minat sangat dah. Ini dia pakai lagi lah. Dia pakai pit dengan pasir. Tapi kacang pakai tak pakai lah. Ya. Nursery sekarang ni apa-apa dia semai, dia akan pakai campur kelapa ni je dia semai. Pun boleh. Tak ada masalah. Jalan. Ya. Sebab dia boleh pegang. Moshe. Sebab si yang kita semai, dia bukan nak baja dulu, dia bukan nak nutrient dulu. Dia nak air dulu untuk dia keluar kan dia punya uh, pucuk dan akar dia then bila dah start develop daun baru dia akan perlu dia perlukan baja later that is why kalau kita guna organic matter so lama-lama organic matter ni akan supply uh, nutrient juga sebab dia akan mereput dia akan release certain element untuk nutrient uptake, untuk nutrient pokok ambil. Okey? Saya rasa cukup sampai situ dulu untuk sesi ini. Uh, nanti kita akan ada sesi Q&A. So nanti puan-puan, puan-puan bertanya terus kepada saya. Oh, before that. Last one. Ah, kalau dekat atas batas ya, dekat tanah ya, dekat mana-mana yang you nak naikkan kawasan untuk tanam ya, kebun, So you kena identify dulu jenis tanah yang you nak buat tu. Ya. Sama ada dia jenis tanah loam, tanah merah tu ataupun tanah pasir ataupun dia tanah yang tanah tanah yang macam uh, uh, apa ni uh, clay clay sand ni dia macam bercampur ya so you kena pegang you pergi dekat site you you pegang tanah you you tengok macam mana ya kalau you boleh kepal dia bila you letakkan air ya bila you letakkan air Sesek kalau you tengok tanda tekan. Bila you letakkan air, dia boleh kepal macam ni. Maknanya dia banyak clay. So, kalau you tanam pokok, apa akan berlaku? Air akan bertakung. So, nak elak kat ini berlaku, you kena tambah apa? media yang memberi aeration, memberi pengudaraan iaitu pasir. Ya, iaitu pasir. Ya, sebab kalau you letakkan ini contohlah mak. Contoh ya. Contoh sorry. Contoh ini dan contoh ini. Ya. Okey. Bila you campurkan dia, ya, bila you letak air So dia tak seteruk macam yang ni ha. Ya. Yeah? Yang ini at least dia tak adalah belur dia boleh lah lerai lagi. Dia boleh lah ni ha. Boleh lagi pecah. Ya. So maknanya kalau tanah clay you kena add dengan pasir dan juga organic matter. Kalau you nampak tak ada banyak organic ya kita tambahkan dengan p ya tapi kalau tanah breeze ya dekat area-area Terengganu Pahang eh Pahang uh, Kelantan tanah breeze macam tanah pantai itu ya yang banyak tanah pasir itu macam ni apa yang you kena buat adalah you kena okay you kena contoh adalah tanah pasir ni anak pasir ini dia memang takkan boleh pegang air. Dia tak boleh pegang. Dia akan tak air akan poros. So you kena campur juga sedikit dengan klik top soil dan juga you kena tambahkan amen dia. Baiki struktur tanah itu dengan menambahkan organic matter. Ya. Organic matter. So organic matter itu akan membantu tanah itu untuk memegang air. Ya. Yeah? So so maknanya kat sini memang you can tengok condition tanah dekat site dulu. At the same time you kena check pH dia untuk tengok sama ada dia adalah acidic atau alkaline. So that masa you nak tambah di tambah medium lain, basic medium ni itu sama ada uh, organic ataupun toksal ataupun pasir ni any additional you kena tahu pH dia yang you akan treat dengan dolomite ini, And usually kat Malaysia we have a acidic punya tanah. Kecuali uh, breeze land lah. Kecuali tanah breeze ya. Yang ini dan you kena treat dengan dolomite ya. Untuk naikkan pH tu semula. Sebab kalau one pH tak sesuai dalam range uh, 5.5 sorry uh, 6.45 to 7.45 itu tak natural. So uh, akar takkan boleh mengambil nutrient ya sebab pH yang tak sesuai. Okey. Itu saja daripada saya. Uh, saya harap bermanfaat untuk semua orang. Okey. Terima kasih. Baiklah, begitulah perkongsian yang telah disampaikan oleh Dr. Putri sebentar tadi. Harapnya banyak ilmu baru yang tuan-tuan dan perempuan dapat daripada perkongsian sebentar tadi. Baiklah, tanpa kita membentikan momentum anda semua, uh, kita akan teruskan ke sesi soal jawab bersama Dr. Putri. Dr. Putri dipersilakan. <laughs> Selamat pagi Dr. Dr. Dari. Dari. Okey. Okey Dr. kita akan ambil sedikit soalan daripada ruangan kawan-kawan. Kita jawab. Okey. Baiklah, uh, soalan pertama. Doktor, apakah media yang mudah kita perolehi di kawasan kita yang boleh kita guna? Media yang doktor tunjukkan kebanyakannya dari luar negara. Dan macam mana tu, doktor? Okey, untuk soalan ni, okey, by Dr. Rosmah ni, actually kalau yang kita biasa uh, kat kampung-kampung, kita boleh guna je our local product, ya kalau kat kampung-kampung selalunya kan kalau biasa tengok kalau orang tempat orang menanam uh, membakar sampah yang membakar sampah ataupun unggun sampah kan dia akan bakar so lama-lama all, all organic matter kat sampah tu organic matter itu akan terbakar so at the same time dia akan uh, jadi one, one of the bahan yang kita boleh gunakan untuk uh, membaiki uh, struktur tanah ya yeah? So kita boleh gunakan salah satu salah satunya lah salah satu yang uh, very cheap and available dekat kampung-kampung ya. Yeah? Ataupun kalau dekat kampung tu ada certain kaw- nursery yang jual uh, sabuk kelapa you can you Kau sekarang ni everywhere ada sabuk kelapa sangat-sangat murah sabuk kelapa proses tu untuk dijadikan atau, atau dimixkan untuk tanah yang kita nak tanam tu. Ya. Yeah? kalau yang daripada luar negara tu memanglah mahal ya kalau uh, kadang-kadang tak berbaloi pun kalau yang tanam dekat dalam tanah ya kalau yang tanam dekat dalam pasu memang boleh Kalau untuk kat atas batas you perlukan kuantiti yang banyak makna you kena spend banyak so it's not advisable you just use a local a medium a local medium ya macam sabuk kabel proses itu ataupun tanah bakar tanah bakar daripada tempat pembakaran sampah itu. Okey? Saya harap uh, eh, Dr. Rosmah eh, uh, eh, uh, saya telah jawab eh, soalan Dr. Rosmah ya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Okey, jika kita daripada Abang Yaya Saleh, jika kita gunakan uh, pigmo saja untuk semalak semayan, ah. Okey, Puan Ababia ya, boleh ya. Saya sebut tadi memang boleh uh, memang kebanyakan sekarang growers yang dalam um, kat urban farming pun ataupun dekat fertigation yang dia all buat selalu pun dia pakai pit moss ya pit moss tapi uh, peat moss tu mahal sedikit kan kalau you guna pit yang murah sikit pun boleh so nak cuma nak kata kat sini uh, kalau kalau keratan ya keratan selalunya lah dia kurang sikit dengan pit moss ni sebab pit moss dia sangat pegang sangat dia punya air yang kuat jadi bila once you terlebih bagi air dia akan busuk. Tak sempat dia keluarkan akar dia akan start untuk busuk. Tapi untuk biji benih dia masih lagi boleh sebab biji benih dia ada sifat dia dia ada what you call it um testa uh, uh, kulit luar dia tu ya. Yeah? So dia taklah sampai dia boleh merosakkan ataupun membuatkan dia busuk. Ya? Yeah? Boleh. Ya Puan Abiyah, uh, ah, Bawiyah, Okey. Seterusnya soalan yang ketiga kita ada daripada Azman Linda. Kalau tak ada pasir boleh diganti dengan media apa? Ah, okey. Tak ada pasir. Sebab sifat pasir ni dia poros. Dia banyak aeration. Bila banyak aeration, so dia tak akan berlaku waterlogging. Maknanya drainage tu akan jadi bagus. So yang untuk replace dia, contohnya sekarang ni, ialah kalau setengah tempat kalau you ada uh, batu-batu kecil, ataupun setengah uh, ini saya cakap tentang lokal ya lokal produk batu-batu kecil ataupun you boleh gunakan um, apa nama tu yang pasu liat tu kadang-kadang ada pasu yang dah pecah-pecah you just smash dia smash dia bagi dia hancur sedikit hancur hancur hancur you gunakan dia as long as media tu bila dia combine together dia ada rongga sebab itu adalah salah satu uh, membantu supaya drainage ataupun saliran berlaku di mana air boleh dikeluarkan melalui ruang lubang di bawah pot ataupun polybag tu dan dia tak akan bertakung. Ya. So itu salah satu cara, ya. Untuk gantikan pasir. Okey. Ada cara lain lagi. Uh, itu saja. Hmm. Okey, terima kasih doktor. Seterusnya soalan daripada Nur Akmal Ghazali. Kalau kita guna je tanah yang kita beli kat nursery yang dah dicampur tu, boleh ke untuk terus tanam pada ah. pokok mata? Hmm. Itulah yang saya sebut tadi sebab nursery ni kadang-kadang dia tak sampaikan info yang betul kepada pembeli ya. Kadang-kadang yang jual tu pun duk pekerja bangla, pekerja Nepal, dia pun cannot explain to kita growers especially yang baru nak menanam kita baru nak tanam tanam kita nak belajar we cannot get information yang betul-betul tapi uh, kalau kat nursery tu dan dan dia akan try to sell produk dia kan oh ini bagus ini bagus ini bagus betul memang tak dinafikan tak salah dia pun nak jual barang dia tapi kita as uh, grower ataupun pengguna ni kita kena ada ilmu so kat sini kalau you pergi nursery tu uh, <coughs> contoh tadi yang saya beritahu you uh, beli tak apalah you beli dulu, you test tengok. Ya. One thing yang saya suka cuba selalunya, saya akan ambil ha. dia dan saya akan siram air. Letak in the pot, you siram air. Kalau media itu yang bagus, dia ada aeration, good aeration, dia ada uh, media uh, organic matter to absorb uh, air ya yeah, untuk moisture tu ya yeah. so within one minute ataupun less than one minute air itu akan terus keluar daripada lubang bawah itu dan tak ada air takung, maknanya hijau itu bagus. That's a tips. That's a tips, ya. You balik, you letak dalam pasu yang ada lubang bawah, of course, kena ada lubang lah. Tak boleh yang tak ada lubang, ya. Kena ada good drainage, mana saliran akan menyebabkan air akan keluar. Then, within, I mean like dalam berapa second, ya. Kalau you dapati, you letak air banyak-banyak, then you biar, you tengok dia. tengok, air itu akan surut sebab ada lubang bawah dia akan keluar. Bila dan one minute dia surut tu makna dia ya. bagus punya media. Cukup uh, aeration dan cukup dia punya uh, moisture apa ni uh, moisture hand what call it uh, organik yang untuk pegang moisture kat situ. Tapi kalau air bertakung you have to add pasir lah. Ya, yeah, belilah pasir kat mana-mana ke, ya. Yeah? Tak mana-mana tempat yang macam ada orang buat perumahan yang ada letak pasir berlonggok tu you get and you just tambah aja dekat you punya medium. Okay? Nak kemar Ghazali? Okay. Lepas kita boleh uh, berapa soalan lagi doktor? Doktor okay ke? Okay, I'm okay. It's okay. Alright. Okay, kita teruskan lagi soalan. Okay, daripada Lee Sun Chong. Jika sayur yang ditanam tumbuh dengan baik pada permulaan, dalam masa 2 hingga 3 minggu lepas daun jadi kuning sikit kita. Apa patut dibuat? Okey, untuk soalan ini dia banyak kebarang kalian, ya? Banyak kebarang kalian kat sini. Early stage dia okey. Early stage sekarang ni tak clear sama ada masa anak benih atau masa pokok tu membesar. So I assume uh, masa pokok tu membesar. Ya, bila orang dia transplant, dia early stage dia okey dia kata. 2 or 3 weeks jadi kuning. So dekat sini ada dua kebaran kalian kat sini. Sama ada saya assume tu, or 3 weeks tu you dah start fertilize. You dah start baja dia. But kenapa ya pokok you jadi sakit macam tu? I call it kuning mana dia sakit. You bagi baja you kata but pokok masih lagi kuning. You siram air but pokok still lagi kuning. Why this happen? Mungkin ya, yeah? mungkin satu kat sini medium tu dia cannot uh, uh, supply tak kena hold uh, budget that nutrient ataupun pH pada medium tu tak sesuai dan menyebabkan akar cannot absorb nutrient yang you bagi you bagi tapi dia cannot absorb ya yeah? ataupun kadang-kadang apa yang berlaku bila pembajaan yang tidak berapa betul ataupun salah aplikasi pun menyebabkan nutrient itu tak available untuk produktif. Ya, dia tak boleh nak serap. Ya. Ya. So banyak kebarangkalian kat sini. So dia why saya kata memang kena pastikan media tu betul tak betul kalau dia dah bagi baja dah bagi air media tak betul you cannot help. Ya. Tapi kalau you bagi lebih baja pun also cannot make it. Ya, you tak boleh bagi pupuk yang masih kecil dengan kuantiti baja yang banyak, dia pun akan sakit. Ya lebih pun sakit, kurang pun sakit. So you have to bagi sikit-sikit. Rather than banyak terus, dia akan lebih selesa. So you nak baiki later on pun dah boleh. You akan monitor dia after you uh, baiki situasi pokok itu. Okay, Lee Sun Chong, thank you very much. Okay, Doktor, kita ada lagi dua tiga soalan dan seterusnya harga tanah campuran yang dijual tu menentukan kualiti tanah ke? Ah, okay, Jam, uh, Puan Jamalia Rais. Um, kita selalu assume kalau beli mahal, bagus sangat. Kalau beli murah, low quality. Kan? Tak semestinya. Yang tadi macam saya bagi contoh kepada Kak Eko tadi tu, yang tanah campuran tanah, dia kata tanah organik. Ya? actually dia not only tanah organik yang eko tu dua ringgit sekupang ya yeah, RM2 sekupang ramai at one time masa pandemik pertama dulu masa uh, apa ni PDP PD, PKP pertama hari tu kan bila sibuk everybody menanam pokok dekat kedai eko sold out memang sold out semua orang pakat beli ya yeah? tapi memang betul yang saya kata tadi contoh you kata murah dua ringgit sekupang tu yang ekor tu yang dia tanah campur tanah tanah uh, organik tu actually it's not kalau saya lah sendiri tengok it's not tanah organik it's soil mixture kalau tanah organik dalam tu adalah only organic matter but that one is soil mixture yang saya tadi saya tunjuk dekat you all saya kepal-kepal kalau saya pecah saya lepaskan dia dan beleroi dia lerai so that one is a good one ya yeah? tapi dia murah sebab dia local Ah ha, so jangan risau. Tak apa. Dia murah tak di local. Memang apa ni memang available dekat our country. Yang mahal-mahal tu because we are uh, they are import ya, yeah? import. So tak apa, ya. Yeah? Tips dia kalau you dapatkan tanah campuran itu, beli ke whatever. Ya yeah, kalau yang ada yang local lah ya, yang ada top soil semua-semua ni dengan, dengan ratio yang bagus, bila you kepal dia dan you lepaskan dia dalam paras uh, dada, lepas ke bawah kat atas, atas masih dan dia akan pecah so maknanya dia bagus that's how my my otak ajar dulu dia kata maknanya cukup dia punya aeration and everything insyaallah ya yeah? okey seterusnya soalan daripada Arif Iman kalau formula 321 boleh tak kita campurkan EM berapa sekata EM dalam ukuran milimeter jika formula 321 okey untuk the Sound Mixture 321 tu is a basic one. And nowadays people like banyak nak letak. ya yeah? Nak boost pokok jadi wah gah. Cantik. Gemuk. ya yeah? So memang banyak lah ni orang gunakan EM ni. Itu Effective Microorganism. Ya yeah? memang dah jual pun. Sometimes EM yang yang we call it uh, dia kultur EM tu ataupun sekarang daripada start um, letak dalam bentuk folia yang you boleh spray. Ya, banyak dah sekarang ni. Ya, boleh. Ya, itu salah satu value added yang kita boleh letakkan dalam uh, campuran kita untuk mempercepatkan proses pen- pereputan. So, the organic media akan cepat lebih mereput sebab EM ni akan membantu proses pereputan. Not to say dan dalam campur tak ada ni tak ada microbe for sure kat mana-mana pun impact dekat atas meja ni pun ada microbe ya ada microbe tapi microbe yang membantu proses perebutan tu so dia lebih letakkan situ so dia akan lebih membantu dari segi sukatan EM ni selalunya i- ikut kepada uh, company yang supply yang you beli EM tu ya dia akan bagi tahu dari segi how much that you need to supply ataupun apply pada uh, square uh, apa ni uh, kaki persegi ataupun meter persegi uh, ukuran summit share tu. Yeah, it depends on the company. Okay, but it's good to have that one. Saya rasa kalau guna EM, kalau you buat lebih pun doesn't matter. Dia tak adalah, dia sebab dia is a microbe yang baik. Microbe yang membantu. Okay? Okay, Aris, Iman. Okay, uh, ini merupakan soalan last sekali untuk kita hari ini. Seterusnya daripada Mira Wawa. Buah semayan guna peat moss dan vermicompost. Okay, Uh, peat moss, vermicompost is a, a organic matter. Ya, yeah, sama. Konsep dia sama. Organic matter, dia ada supply uh, certain element, ada nutrient. Bila one dia mereput dan dia akan supply nutrient. Okay. Um, and sifat kimia untuk dua partikel ni, uh, peat moss and vermicompost, of course dia punya pH berbeza NKPK dia berbeza ya kepayaan dia untuk pertukaran kanion dia berbeza dan yang paling important ialah CN ratio dia ya vermicompost hasil daripada uh, hasil uh, najis daripada cacing yang kita ternak ya ternak ya so dia lebih kurang sama as a, as a bahan uh, organik ya Ah, cuma bermi kompos sekarang ni banyak orang gunakan as term baja. Ya. Yeah? Saya setuju sebab dia akan supply nutrient tapi saya lebih suka kepada dia as a medium. Pit moss pupuk is a medium. Jika benda tu dari kompos dan dia akan jadikan sebagai organic matter untuk membaiki struktur tanah kalau kita campur dengan ada medium ataupun as dia all sendiri as uh, untuk semayan selalunya vermicompost jarang digunakan sebab dia terlalu rich terlalu rich that's why dia banyak dia kategori as a baja juga kadang-kadang tu ya ya so tak terlalu rich sebab untuk early stage of uh, sowing ataupun uh, germination we don't need fertilizer we don't need nutrient sangat-sangat kita nak air je seed nak air ya ataupun cutting tu nak air dulu bila dia start keluarkan shoot part then dia need baja So kadang-kadang benda ni akan menyebabkan um, uh, what call it, akar yang keluar tu akan cepat busuk. Ya, yeah? So we don't, we don't recommend. Unless kalau you campur dengan pasir. Alah, you